Make Up Forever, pour moi, est vraiment l'aboutissement de toute une partie de vie, de mon passé de maquilleuse, de mon passé d'éducatrice. Educating, transmitting, sharing know-how and promoting artistry has always been at the very heart of the brand. And we continue to promote this on a daily basis. Et lorsque Make Up Forever est né, eh bien, obligatoirement, pour moi, il est important de recréer une maison des artistes. C'est là où la transmission se fait. Et pour moi, ce lieu, eh bien, ça a été la Make Up Forever Academy. When the first academy opened its doors in 2002, the big slogan for Make Up Forever Academy was create, educate, elevate. And this still remains a driving force in what we do today. Artistry, c'est se servir de l'art pour pouvoir s'exprimer. C'est une pulsion créative que l'on ajoute en toute connaissance de cause euh, sur le visage euh, et sur la peau de quelqu'un. We're celebrating the 20th anniversary of the academies this year. This means that 2022 is a major milestone in the lives of our academies. So we decided to bring together 30 artworks from students from all over the world. Our students today needed to reconnect with something that was really real. They decided to explore the animal kingdom, they explored vegetal, flowers and everything that had a relationship or was linked to nature. L'académie euh, Make Forever pour moi c'est maison des artistes, université où l'on doit tout apprendre, c'est aussi transmission en famille.